अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आज हम ग्रेड नाइन की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर वन जो है वो दूसरे तरीके यानी कि क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे पहले हम जो है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर वन का तो आज जो है वो हम बाय क्रैमर रूल जिसे सॉल्व करेंगे तो ये बाय क्रैमर रूल क्वेश्चन लिख लिया है मैंने three x two x minus two y is equals to four and three x plus two y is equals to six इसे हमने करना है बाय क्रैमर रूल से सॉल्व तो पहले तो हम इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं टू माइनस टू थ्री और ये टू ये जो सात कोफिशेंट्स हैं ना एक्स का कोफिशेंट टू है वाई का कोफिशेंट माइनस टू है एक्स का कोफिशेंट थ्री और वाई का कोफिशेंट टू है तो ये लिख लिया उसके बाद वेरिएबल्स हमारे पास एक्स और वाई हैं और ये is equals to constant values four और सिक्स है तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की ये एक्स और ये है हमारा बी क्रैमर रूल में हमें क्या चाहिए होता है क्रैमर रूल में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है ये वाले एक्स और इस वाले वाई की ठीक है ये हमने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं तो एक्स की वैल्यू निकलती होती है A x mod over A mod mod भी बोलते हैं इसे और डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं ठीक है और y is equals to A y determinant over A determinant तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए एक तो हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए दूसरे नंबर पे हमें ए एक्स चाहिए और ए वाई चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास ए है हम उससे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले टू माइनस टू थ्री और ये आ गया टू इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टू के साथ टू मल्टीप्लाई बाय टू दरमियान में आएगा माइनस और इस थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे इस माइनस टू के साथ तो ये आ जाएगा टू टू ज़र four minus minus plus three two ज़ार सिक्स और ये टेन जो है वो ए का डिटर्मिनेंट निकल आया है ठीक है ये टेन जो है वो ए का डिटर्मिनेंट निकल आया उसके बाद हमें क्या चाहिए ए एक्स ए एक्स कैसे निकालेंगे पहली वाली वैल्यू हमें पता है कि एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी जो होती है वो वाई की होती है तो हमने अगर एक्स की लेनी है ना तो एक्स वाले कॉलम के ऊपर हम उसे स्किप कर देंगे और ये उसकी जगह पे हम ये बी की वैल्यू लगा देंगे ये फोर और आ गया ये सिक्स और बाकी ये दूसरी वाली वैसे ही लगा देंगे ठीक है ये हमारे पास आ गया है ए एक्स और अगर हमें ए वाई चाहिए तो ए वाई वाले स्किप कर देंगे बाकी एक्स वाले लिखेंगे टू और थ्री और वाई वाली की जगह पे आ जाएगा फोर और ये सिक्स ठीक है तो अगर एक्स की लिखनी है तो एक्स वाली को स्किप करके उधर बी की वैल्यू लिखते हैं और अगर वाई वाली लिखनी है तो वाई वाली की स्किप करें और उधर लिख दें बी की वैल्यू ठीक है ए एक्स भी आ गया और ए वाई भी आ गया अब हमें एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी A x determinant over A determinant और वाई की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी y is equals to A y determinant over A determinant तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा फोर मल्टीप्लाई बाय टू दरमियान में minus six multiply by minus two ये आ गया ए डिटर्मिन ए का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास टेन तो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया फोर टू ज़ार एट माइनस माइनस प्लस और सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व ओवर टेन तो ये आ गया twenty over ten ten two ज़ार ट्वेंटी तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास टू ठीक है x की वैल्यू निकल आई अब इसी तरह अब हमने करनी है y की वैल्यू फाइंड तो y है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे six multiply two multiply by six two multiply by six इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दें या इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दें कोई मसला नहीं है तो two multiply by six minus three multiply by four over A determinant आया हमारे पास टेन तो वाई इज इक्वल टू आ गया सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व माइनस फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व ओवर टेन तो y इज इक्वल्स टू आ गया ज़ीरो ओवर टेन तो y की वैल्यू आ गई हमारी ज़ीरो अगर हम देखें तो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो हमने किया था वहाँ पे भी हमारी x की वैल्यू थी वो टू आई थी और y की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आई थी अगर तो दोनों तरीक़ों से हमारी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं तो मतलब कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए हमें दिया हुआ है तो हमने ए एक्स और ए वाई जो है वो फाइंड कर लेना है ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाली जो है वो स्किप कर देंगे कॉलम एक्स वाले को और उसकी जगह पे हम लिख देंगे बी की वैल्यू फोर और सिक्स और ये माइनस टू और माइ टू जो है वो एज इट इज़ आ गया और इसी तरह जब हमने वाई की लिखनी है तो वाई वाली हम स्किप कर देंगे वाई वाली स्किप कर दी एक्स वाली लिख के वाई वाली की जगह पे हमने बी की वैल्यू लिखी ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया उसकी हमने डिटर्मिनेंट निकाला दोनों का ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया और ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो डिवाइड कर दिया है ए डिटर्मिनेंट पे और हमारी एक्स और वाई की जो है वो वैल्यूज़ निकल आई हैं ठीक है तो अब तक के लिए ये क्वेश्चन हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे तो आप भी कोशिश करें सॉल्व करने की तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़ टेक केयर